Love it. Tatawa ka talaga. Ang galing natin, guys! Ang talaga. O yan, o yan, yan, yan, yan. Ayan, si Blue. Blue ka. Ang, pangit, parang, ang pangit naman yan, parang may scotch tape sa gitna. chat ka daw, chat ka daw sa <laughs> Alisin mo yung t-shirt mo, Ew. yung pakpak, para kambayan ng may bandage sa yung dibdib. <laughs> Alam mo, wala siyang cleavage talaga. Tinakpan na lang. Ayan. Carry, carry me. Carry your mama sang. Ako si Lexi, Lord. Oh, sige. Eh, si ano na lang ako? Si, sino ba? Libre ko si Mama Sam. <laughs> Ay, nga. Putay na tinaming kasama natin sa likod. May bibili ba dito, unggoy? <laughs> Sino? <laughs> Ay, di mo nakita. Di mo tayo si Doktora. Balik mo, Doktora. Balik mo. Tinan mo. Ah, ah, kung ako yung lalaki, hindi ako magbabayad eh. Sige nga, Doktora. Dik mo nga. Doktora, eh, alam ko na... Oh, yeah. Oh, yeah. Ongoy na ano. Ongoy na street. Pare yan. Ongoy na street. Ah. ah. Alam, tanga na eh, pok-pok. Kamay na! Doktor, mag-tweet ka naman. Baka mapatawag ng mga EMS. Malakas tawag dun. Malaki tip dun. Hindi dapat may ano, eh, may picture para makita nila. Hmm. Paul! Oo, ginahulap dun. Aba, okay si Ivana. May pa si ah. Ivana. Oh, gusto ko yan, Ivana. Gusto ko yan. Mabibenta kita ang 10 million. Keep it up. Keep it up. Ivana, Ayan! Ayan! <laughs> There! Eh, paano ba sa pulpulub eh? <laughs> Ang praktisado, praktisado tayo. Tapos nakita ko ng nanay ko, no? Bo. Mukhang pet. Sabi niya, mukhang pet. Uy, announce na, tara na. Ay, teka, teka. Mag-Twitter kayo, mag-Twitter kayo. Nagawa niya. Pang 20M yan ah, pang 20M yan ah. Pang 20M yan eh. Ano pa ba? Nakalina, mga guards? May race yung one? Yeah, wag, wag, walang one, walang one. Lap dance. Lap dance lang. Lap dance lang. Iba na! Ano? Ay, ka. Ayan. Jowa niya pa two, three, go! On! No, na ako ulit. ulit. <laughs> Pwede ka Sabay tayo. Okay na ba? Testing at testing. Puwag! <laughs> <laughs> Ay, Pwede ramen yung asawa Oo, talbo. yung ganda-ganda natin! Okay na sana may nalaglag sa gitna eh. Ang pinakamaganda dito. Ah, sino nalaglag sa likod? Oo, siya daw pinakamaganda dito. Ano? Pagtapos, lap dance, lagyan ah. niyo lang to. Pag natapos, Hello, hello, hello. Hello, hello. Yes, hello. yes. I-face nyo lang. Ah, gusto daw nila ng VIP seat. bibigyan ano daw, birthday ng tropa niya, kaya kailangan nila ng VIP seat. Ay, Sige, pwede din. Dito sa sa may gilid. Magkano? Magkano? Magkano? APC, magkano ba? Something 9M? Ay, oh, sige. Pwede na yun sa, <laughs> ano na natin sige sa loob. Bebenta natin ng drinks. Oh, Meron pa din ano, mama. Lap dance. Oh. Ay, sorry, sorry, sorry, sorry. Yeah, hindi, ano, ano, kompleto na, kompleto na, kompleto na. Dito ka, bakla, dito ka! Game, game, game. Lap dance one, tapos 2. Pupunta ka rin. Ano? Yep. Papasukin ko sa inyo or sa ah. room. Papasukin ko sa premium lunch or dyan sa inyo. Two, go, go. Oh! Love it! <laughs> Nakakatawa talaga. Ang galing natin, guys! Ang galing. Tawa talaga. next naman, next na next. Si Alex umaamoy sa pet niya. <laughs> umaamoy sa pet niya na sa pet niya. Nilunod ah. yun. Next ni, naman, next, ano, next. Ni, oh, ni, ano si ano naman, ano naman? Si Lexi pala umawi. Lap dance, lap dance. Lap dance, lap dance. Wala, wala, walang number lap dance pagtapos. Hmm? Kaya pa nga ba? Lap dance. Gamitin natin FT para hindi ma... Uh, Three na lang? Pa. Ah. Hindi, ano, sunod-sunod. Lap dance na lap dance. Ay, wait lang. Nangyari ko school. Lap dance to, tapos 3. Oh, lap dance, tapos 4, tapos 4. Sige, sige. Asan yung waitress dito? Ano kayo nangyari? Ay, hindi sa akin. Tao na gago. Para akong alimango. F3 yung gamitin na, lap dance task. Okay, lap dance ano na naman, girls. Ano, i-focus nyo X. Okay, X, X, X, X. X, X. Arap, arap, arap, arap. Oh, yan o. Oh. May oh, oh. table. Yan, pera. oh, may table daw, may table. Ay, ano? Kedi, harap dito. Eh, pakigalingan naman po yung, ano yan, sayaw niyo. Just Dahil birthday ng tropa ko. Uy, Alex, oh, ano ginagawa mo? Oh, birthday. Oo, oh, eh, ayun na, ah, birthday na. Bye-bye eh. ah, eh, na tayo. Bale, 10 minutes na dito. Eh, Alex, na, dito. Eh, gusto ko, bigyan niya siya ng VIP na... Wala akong kabady. Sino may birthday? Ikat ka, ikat ka, ikat ka. Ayan, ayan, ako po Ikat ka, ikat ka, Elsa. Ay, ayun may birthday, ayun may birthday. Oh, Ay, that's a birthday boy. Tama na, punta Tara, punta natin yung birthday boy. Tapos tayo, ilap dance natin. Ay, bakla, umikat ka. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. dance natin yung birthday boy. Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Next na ginagawa mo. Okay, Yung birthday boy. Yung birthday boy. Eh, ako rin pala. Okay. One, two, three. Kami lahat. Nako. Kagagaling na. Mm. Sir, birthday mo daw, ah. sir. Birthday mo daw. Is that true? Yung sync mo, sync. Walang i Ihadid mo siya sa lamesa. Sa labas lang, huwag mo doon sa loob special talaga tong araw na to. Happy birthday, sir. Mm, happy birthday. Happy birthday po. Salamat. Salamat sa iyo. Pakain ka naman. Nako. Gusto saan ba ba ng beer? Yes! Uy! Uy! Pambira naman eh. Hindi tayo babayaran. Ano kasi si Alex eh. Gantar-gantar ka na. Gusto niyo po ba ng beer? Eh, may beer, may may ready beer si ano, si Mia, si Mia. pwede mo makahingi ng isa? Baka lang ganito. sir. Dito, dyan ka, dyan ka, dyan ka, dyan ka, dyan ka, dyan dyan ka, dyan ka, yan, yan, yan. Ito, ito, sa nakaputi. Yan, yan, yan. Bigyan mo ng ano, ah, extra ES, ES yan. Bigyan mo to. VIP ah, ba yan? VIP? VIP, VIP, Ito, ito, ito. Eh, tunod sa amin yung mga VIP. Oh, MRBIP. Asan, asan, asan? Ay, may susunduin lang kami. Meron po ang by VIP. Ay, Ito ba? Dito? Meron pa dito. Ito, nandun. Nandun, sa green ka. Meron ah, dito. Meron ako ah, ah, sa... Ah, pare, Nag-enjoy ka naman ba? Sunod sa amin, boy. Nag-enjoy ko ba sa'yo? Ito yung ano, VIP to. Kamay kama. Magaling, magaling ba? Yung mga VIP, sunod po sa amin yung mga VIP. Okay, Tara, tara, tara. Ako may... Meron mga VIP 1, saka VIP 2. Meron pa dito po ano eh. Ano? Bigay tayo asawa mo, tarmo, ang Guys, marami pang parating ah, marami pang parating. <laughs> Ah, ah isa-isa tayo, isa-isa. Alam, ah, alam pa rin ang bakla Batch by batch.